好，今天我们要展示的是偷插电的资讯科学之二进位学习机。那我们今天一样利用惠手科技的 Sensor Box，以及两个四路七段显示器，以及一个 RFID 感应模组，还有六张 RFID 卡来完成这套系统。那这套系统开始的时候呢，会把题目显示在七段显示器最前面的这两个数字这边。那我们就要利用这六张 RFID 卡。 哦，上面的点数哦，分别是一、二、四、八、十六跟三十二，来凑出哦这套系统给我们的题目上面的数字。那我们现在就来展示一遍哈。首先我们看到现在的题目是二十四，那首先我们先用哦第一张代表十六的 FID 卡来刷哦。那如果说你刷对的话，就会出现刚刚的声音。那十六之后呢？ 接下来就是八，好，那如果说完全答对的话，就会刷新题目哈。那现在新的题目是四十六，那这套系统呢还有另外一种模式，就是比较适合初学者的倒数模式，好，例如说现在是四十六，那我们，好，首先先刷第一张代表三十二的 FID 卡，那刷完并刷对了之后呢，它会就会把哦刚刚的四十六。 减掉我们刷的三十二，它就等于十四，就代表说我们接下来只要再刷满十四的点数就可以了。那接下来呢，我们就来刷好八的这个点数，好，接下来只剩下六了。好，一直刷到倒数数字等于零就完成了。 那这就是我们今天展示的二进位学习机。那我们今天的展示就到这边，谢谢。